Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos acá, vamos a buscar mi canal de YouTube Subscribe, subscribe, suscríbanse a este canal tan bello Suscríbanse a este, bye Nos vemos